pasaulinio karo Europa buvo padalinta į dvi dalis. Ir Lietuvos valstybė atsidūrė rytinėje geležinės uždangos pusėje. Stalino režimas netrukus sulaužyti tradicinį gyvenimo būdą, jauriai malšindamas bet kokį pasipriešinimą. Šimtai tūkstančių lietuvių gyvuliniuose vagonuose buvo deportuoti į sovietų lagerius šiaurėje ir rytuose. мама лишь в жили Давай, давай. Ну, Витек. А, Витек, ну полежи еще со мной. Согрейся. М? Колхоз меня ждет, Степанида. Светлые дали. Не любишь ты меня, Витек. Угу. Ауфидерзейн. Заеду в другой раз. Твоя собака в оборот не вышла. Я по нужде пошел, а она... Да брось ты. Честно, пионерская. В окно посмотри. Да, что-то прям взбесилась. Все, из дома ты не выйдешь теперь. А это мы сейчас посмотрим, кто кого. Витек! Да что же у тебя за подворье-то такое? Там зверь у тебя какой-то с человеческим лицом. Ой, собака туда залезла. Сейчас мы ее... Витек, Витек, не бери грех на душу, а? Не бери, не бери. Не, не, на, на... То надо, то не надо. Витек! Тоже мне хозяйка. Ты что задумал, а? Быкал! Быкал ко мне! Да что ж ты делаешь-то? Сейчас гляну. Вот это да. Ну и находочка. И ведь я. Здесь на 100 километров одни волки. Чего ну? Чего ну? Не возьму ее в дом и все. От тебя ребенка возьму, а чужих мне не надобно. Ну так что? Вези в сельсовет. Вкусно готовишь, Степанида, но дура. Я ж тебе рассказывал, когда меня вот такого же в тайге нашли, не сдали в ломбард. А в хату взяли, приголубили, приласкали. Для твоего же удовольствия. Утиль сдал. Не дождетесь. Здорово, бабнать. Здорово. Вот, находочку тебе привез. Картошку, что ли, опять? Да нет. На этот раз другое. Чего? Боже мой, а где ты ее взял-то? С колхоза ехал. На обочине лежала. Ну и вез бы Степаниди. А дочка ваша чужих детей не жалует. А своих надо было беречь. А вот про этого ей зря сказали, бабнать. Обиделась она на вас. Уходи. Как скажешь, бабнать. Господи. Дыши! Ну, вот ну, ну. так. Хорошо. Ну, ой, ну, ой, ой. Куда? Держать всю! Сидеть! Отдавай эту срань сюда. По одному, по одному. Караул, смотреть, Вова! Kotsar gibi döner. Büyük linçim, büyük kurvet. Bir bakarız, kursağın ilacısı. Бег. Бег. Шляйте, неси сюда. Речку. Это. Так, стой. Ha ha ha! Party. Ну вот и перегорела. Тебя как зовут? Ты меня слышишь? твой хлеб – это мед. Это твой хлеб – это мед. Надо говорить, это мой хлеб. Ну ничего, скоро научишься. бы я без тебя делала? Мои все померли. Но я не одна. Я не одна. Со мной всегда Бог. И ты не одна. А мы все ветки Божьи. И вот хорошие ветки Господь очищает, чтобы плодоносили, а плохие сжигает. Огонь. Огонь? Баба Надя. Маша. Баба Надя. Маша! <laughs> меня не помнишь? Не помнишь, что в доме ты у меня была? Меня Степанидой звать. Я тебе тут кучу принесла. Вот, пальто почти новое, платье и вот еще ботиночки. Но если велики будут, ты носков побольше одень. Ну что, нравится? Она что, у тебя немая? Это ты не моя. За три года к матери ни шагу. Не за морем чей живешь. Обидела ты меня. Что, правду глаза сказала? Давай не будем старое ворошить, а? Не будем. За вещи спасибо сгодятся. Да и дочке твоей на небесах радость. Я тебе гостиниц тоже принесла. Вот спички. Сахар, соль. И вот еще к празднику яйца. Говори, зачем пришла. Да Витька мой как с ней уехал, так и не возвращался больше. Я подумала, может, он к вам заезжает, посмотреть, что да как. А что ты взяла, что он твой? Витек ничей. Ну, а она как? Работящая. Не русская она. Не православная, крестится по-другому. Но мои слова понимает. Раньше я с собой разговаривала. А теперь Мария меня выслушивает. Если Витек вдруг появится, ты скажи, что я его жду. Эх, сказать можно. Вот, Машенька, это все, что удалось заработать в колхозе за год. Ой, спасибо. Елка, боже мой, ведь Рождество же. Ангел, как настоящий. А вот это, небось, папа? Да. А вот это мама? Да. Они живы? Да, не знаю. А вот это ваш дом? Дом. Хороший, хороший. А вот это скотный двор. Вон тут кошка, собака, коза. Да ты у нас богатая невеста. <laughs> Из крепких хозяев. А кто тебе работу течил? Э, папа и мама. Ага. И всех вас сослали в Сибирь? Сослали? Ну, это э, на поезде вывезли. Ага. Ну, ничего, Маша. Ты знаешь, с горем надо переспать. А потом утром проснешься и увидишь, что все растаяло и превратилось в облачко. Володя! Здорово. Сталинский план преобразования природы в действии. Ну ты деревьев сначала посадить надо, а уж потом вырубать. Хвалю, хвалю. Ну вот, баба Надя, пришло время подписываться на заем для развития народного хозяйства СССР. Тебе тут определено 25 рублей. Ну, побоюсь ты бога, ну, ну где я тебе денег-то возьму? Я вон щи варю из черной капусты, да и хлеб пеку неизвестно из чего. А тут вот дали авансом 10 килограмм зерна. Чего хочешь, А девица откуда? А, внучатая племянница из соседнего района. А почему не в школе? Еще не каникулы. Ну так у нее и спроси. Так будем подписываться на заем? Откуда у меня такие деньжища? Не прикидывайся, старая. Мне твоя подпись нужна. А деньги? В конце года вычислит правление. проглотила. Молчи, молчи. С тебя хлопот хватает, метеорит. Ну вот, не сберег бы Сашок, при бабе Наде неудобно было. Она деликатная. Даже про Степаниду меня не спросила. А что я мог ответить? вставай. Потом выспишься, время будет. А сейчас давай пройдем спецкурс. Памятка путешествующих по Савдепии. Значит так, заповедь первая. Молчи. Будут бить, мычи, но ни слова. Устанут, оставят в покое. Поняла? Вторая заповедь Витька. Если они тебя все-таки заставят говорить, или без этого не обойдешься, ври. Но ври так, чтобы они подумали, что ты дура, или что у тебя с головой не в порядке тоже отстанут. А. И третья заповедь Витька, последняя. Действуй по своему усмотрению. По своему усмотрению? Ну да, это если что-то лежит чужое, а тебе нужно, возьми. В Савдепе все перед тобой виноваты, поэтому все, что в ней, твое. Непонятно? Ну ладно, потом поймешь. Кореи. Известно, что правительство Лисы Народ голодает, они еще тупят хлебало засунули. Значит так. А сейчас еще одно практическое занятие из моего спецкурса. Часть первая. Это твоя справка. Фамилия твоя Калинкина. Имя такое же, Маша. Едешь до станции Узловая, к доктору, туда и обратно. Вот это твоя фотография. Ну, то есть не твоя, но она со штампом. А лицо такое перекошенное, потому что у тебя язва желудка. Держи все время вот здесь и делай так. Потому что ты... Понимаю. Вот. Ну-ка покажи, как у тебя болит. <laughs> Люкс. А сейчас жди. Жди меня, я вернусь. Только очень жди. Московское время 15. пригодится. Давай, жилок. Ха, теряю квалификацию. Еще немного, и могли меня захмутать. И пришлось тебе меня ждать пять долгих зим. Ну что, пошли воевать? Пропусти, пропусти, не толкай. Я на выход. Граждане, не толкаться и не ругаться. Документы. Куда едешь? Девочка больна тифом. Проходи. Пропустите. Проходи. Спасибо. Да, Девочка больна тифом. Пропустите! А ну Срочно нужно больницу! Срочно больницу! нужно ну, ну что за люди не могут подождать? Сейчас подожду! Ну, да подожди ты! Ну? Вот. Это что? брось это, в конце концов, я не могу работать! Да отведите же ее в амбулаторию! Товарищ начальник, никак нельзя, никак. У нас поезд через 10 минут. Я же не могу по этой Филькиной грамоте выдать билет. На снимке она на себя не похожа. Товарищ начальник, несчастная больная не моя девочка, это вам не документ? Так она еще и не моя. А один билет до узловой, к доктору. Ну и, соответственно, обратно. А ты часом не из блатных? Товарищ начальник, ну почему вы так говорите? Ну что-то когда-то было, не отрицаю. Но теперь я перекованный человек. Колхоз мне доверил ответственную материальную работу. Вожу овощи на овощебазу, причем отличного качества. В следующий раз, когда завезешь, зайди ко мне Спасибо, товарищ начальник. А это свое забирай, барашку бумажку. А, это не мое. Порядок. Вот все твои справки и билет. И еще вот тебе одна бумага. Если что, будешь ее всем показывать. Значит так, завтра доедешь до станции Узловая. Выйдешь на привокзальную площадь, там будет вывеска «Ремонт обуви». Читать умеешь? Там будет башмак нарисован на окне. Там работает мой подельник, ну, друг, вот с такой же самой наколкой. Скажешь ему, Витек просил посадить на поезд до Чухляндии. До Литвы? Ну да, до Литвы. И еще, прочитай ему стихотворение. Мы летчики, налетчики, ночные переплетчики. Мы страшный профсоюз. Увидишь, как ком горло подкатит. Он тебя до самого дома довезет. Не в обиде. По глазам вижу, что не в обиде. Когда я из тюрьмы вернусь, больной старый, ты меня замуж возьмешь? Это правильно. Правильно. Ты знаешь, как я тебе завидую. Какая еще у тебя впереди дорога ждет. Жизнь. Пошли. Сюда, сюда, сюда. Пропустите меня! Ну не толкайся, ты не толкайся! Давай, давай, давай, держись, держись! Девочка с билетом едет к врачу! Пропустите! Ну да. На ну, узловую! Ну, Встань, вот! Тут все! На, держи. Ну все. Не пух, не пера. Сержант Иванов, ваши документы. Билетики. Ладно, пойдем поищем тебе место. О, вещички на месте. Да, передайте. А, а, мое, мое, мое. Спасибо. Передай. Все, спасибо. Значит так, вот записка. Девочка-сирота. Немая, инвалид, значит. Едет с вами до конечной, до узловой станции. Просьба оказать человеческое внимание. Билетик, пожалуйста. Спасибо. Вот тебе, Руби. Дай сюда бумажник. Вот тебе четвертак. Да вы... На. Да и не в том смысле, никаких подаяний. В нашей стране это запрещено. О чем? Изви... Я о том, что надо нас. место освободить на верхней полочке, чтобы девочка могла а, мы прилечь. сейчас, мы сейчас, да. Ходи сюда. Опа! Все? Водичка мне кого-нибудь найдется. Спасибо. Молоточек, горле пересох. хотелось бы поговорить. Наедине. Я сяду. Ты, кажется, сказал, что девчонка немая. Так вот, никакая она не немая. Я только что слышал, как она разговаривала во сне. Не по-нашему. Ну? Так а кто она такая? Она из сильных. А нам говорили на лекциях, что в связи с обострением международного положения участились побеги спецпереселенцев. Ее надо сдавать. Но ну, бумаги-то ее. Билет в полном порядке. На каком основании сдавать? Ну, не знаю. Но я молчать не буду. Не имею права. Пусть она мои деньги вернет! Слышь! Быстрее. Вот, доставил. Разбирайтесь. Чего? В чем? Ну, на непонятном языке она во сне разговаривала. Вот ее записка. Ты, погоди, ты толком. У меня поезд отходит. Сам разбирайся. Все, я доставил. Физкульт, привет. Зачем это он тебя выслал, а? Без билета, небось? Озверел народ за войну. Значит так, там зальчики, буфет. Ляг на полку под прилавком, а утром видно будет. Только не вздумай бежать. Все равно достану. Что, слепой прозрел? Нет, я в том смысле, что э, за четвертный пришел. А ты мне деньги давал? Только я же вам кричал, чтобы вы у нее отобрали. Вот твой четвертак. Будешь знать, сука, кого советскими деньгами снабжать. Я тебя самого на следующей станции сдам! Черт, подожди. Ну, где ж я ее положил? А, вот здесь. Что, нравится ножик? Ножик или лента? Лента или ножик? А ну вернись! Ну кому сказал? Мент от берег надо! Что? Стрелять буду! ее отцепи. Ну! Да подожди ты! Не ори! Ты видишь глубоко-то? Куда мне? Дай! Черт! Себе! Отвали! Еще раз! Ух ты! Вот так. Тяну, тяну. Слепой? Так. Тащи к берегу. Все. Все. Все. Давай, давай, давай, давай, давай. Мать твою. aşkın içine biri bile çeke... летчица налетчица. Рассказывай, откуда сбежала? С поезда. Вообще-то похоже, по правде говоря. А ты не боишься, что мы тебя в этой кастрюлину сварим? Не слыхала про такое? Здесь рыбы очень много, я могу вам наловить. <laughs> По-моему, она и дальвейс сошедшие с рельс. Завтра наловишь. Вали туда. Ляг на спину и притвори, что спишь. Тебе чего, сучка? У вас тут кровь. Мотай отсюда! Мотай отсюда по тротуару! Убью, зараза! Не трефи! Она нам еще пригодится. Товарищ сержант, лодка. Не ори. Вижу. Всем смотреть в оба. Правда не сели повар зоны. Ей-богу, сам остатки собирал. Проклятые оборотни. Камень, девка. Смотри. Вначале я ее поимею. Тяни. Фуфлагон ты она еще ребенок. Сам ты фуфлагон. Дернуть так нет, а сварить можно? Померещилось. Он? Так точно. вагон по списку. Есть, товарищ сержант. Где список? Иван, ты что, пьян? Да нет, товарищ начальник. Меня тошнит. Всех тошнит от вони. Виноват. Я первый раз. Ладно, иди. Ar jūs lietuviai? O kas tu? Aš Marija, Marija Rainytė, aš kad iš kaimo. O aš Alfonsas Arlauskas. per mane, aš liesa. Ne, ne, ne, tada pagyvenk. Grįši namo, surask mano seserį ir pasakyk, Alfonsas Arlauskas gyvas. Čia mano adresas. Pažadėk man, меня, а дай затянуть. Валет, что прыгаешь? Козел, ты морду набью. Ну, битка, давай, Задницу тащи, мерзавка. Всем в автобус. Кому сказал? Быстро! Побежали! Ты куда собралась? Стой, сучка. Стой, говорю! Стой, гадина! вас, мерзавка! Чего кусаешься, гадина? Еще раз попробуешь удрать, убью! Иди, иди, не дергайся! Поехали. Внимание! Никакого шума! Лагерь спит! Строиться и ждать проверки! Да выходите быстрее! По одному, по одному! Работы выполнены. Все 30 воспитанников доставлены. 29. 30, и пересчитать. Это кто? 30 было сказано, 30 и доставил. Лида Гришина заболела и отпросилась. В общем, ЧП. Пойдем, будем решать твою судьбу. Подтверждено, что из состава прибалтийских переселенцев пропала десятилетняя девочка. Но, ну, во-первых, это случилось за 700 километров отсюда, а во-вторых, ровно год и три месяца тому назад. Зимой было минус 50, а я в чудеса не верю. Вот так. Значит? Ничего не значит. А вот мои новости. Она не немая, она контужена. Начала бежать, но я и не удержался. Сказано было 30. Уйди, Макеев. Уйди! После оказания первой медицинской помощи девочка заговорила. Но по-русски она говорит плохо утверждает, что отстала от своих, то ли от литовской, то ли от латышской экскурсии. И это вы называете экскурсией? Доктор, посмотрите на нее! Типичная переселенка! У вас есть хоть какие-то подтверждающие документы? В наш закрытый специнтернат водитель Макеев привез постороннего избитого ребенка. Поверьте мне, доктор, она здесь не случайно. Бог не фраер. Ну, в вопросах мистики я не так силен, как вы. Вы меня на слове не ловите. Извечный русский вопрос. Что делать? Так. Во вторник еду в управление. Там и выясним насчет экскурсии. А пока составьте акт о найденном в лесу неизвестном ребенке в состоянии крайнего истощения. Обязательно. Пока все выясним, выдайте ей одежду и поставьте на довольствие Пока пусть поработает на кухне. Mm. Делу Сталина и Ленина будь готов! Всегда готов! Подойди. Вот акт. Нахождение в твоем бессознательном состоянии, доставки в наш интернат на лечение. Подпишись. Вот тут возле галочки. Вот это у нас не полагается. Чего тебе, Макеев? Ай, ключи. Ключи, ключи. А ты стой здесь. Макеев, Макеев. Я же... Опять нажрался? Молчи! Взял? Да, взял. Все, убирайся. Ну что, пошли в столовую. Быстро, быстро! Пошла! Девочки, уже пол первого, быстрее! Солянка, наконец, готова. А картошка, картошка-то готова? Ну нет, горит! Вот тебе именина, ну и новенькая. Ну да. Это почему не чищено? Чего расхохотались? Вон отсюда! Тут тебе не пионерский лагерь, Артек. Тут специнтернат для детей врагов народа. Так что такая картошка в самый раз. Нет. Ты еще пожалеешь, что родилась, фашистка. Доктор, наложите еще один пластырь под глазом. Кайл! Фриц поганый. А тебе крест, фашистка. Пошли, братва. А у кого есть сигареты? У меня новая пачка. Кто последний, тот не курит. Мне две сигареты. А у кого есть спички? Филь Данки. будешь слепой, а, а я не немая. Чего? Ну, решайся, нам ведь по пути. В Литве у меня большой дом и сад. Я из Поволжья. Я все вытерплю. Я хочу быть как и все. Я им это докажу. Подожди. Раз, два, раз, два. Где ты, балл? boy. Она здесь! Ловите ее! Она там! Лови ее! Держи ее! Кася! Сперла из кухни. Говорил монашка. Дурак ты. Покажи, на что ты способен. Снимай штаны, Снимай штаны, Кац. Быстро! Быстро! Давай сюда его. Не Лекс, что ты ну, делаешь? Ну, трогай меня! Да успокойся! Не больно! Дергайся! Ну вот, Сама напросилась. Не больно! Будешь знать, как раз пошли! Что такое? Что такое? день в интернате, во что ребенка превратили. Спасибо за лекарство. Вы ее ангел-хранитель. Да не за что, доктор. А кто ее родители? Хотите знать правду? Это ужасно, Яков. Она сможет иметь детей. Если выживет. Бедняжка. А если выживет, нужно для дальнейшего лечения перевести ее куда-нибудь поближе к ее дому. Ту же самую Прибалтику, например. Яков, я так понимаю, речь идет о помощи моего мужа. Нет. Я не хочу его впутывать в эти дела. Да, он и сам не согласится. Татьяна Евгеньевна, я имел в виду не вашего мужа. Вы просто страшный человек. Боже, как это гадко. А сами-то вы не боитесь, что я, например, разглашу эту вашу просьбу и пойдете под трибунал? Я только одного не могу понять, доктор. В чем ваш интерес? Ведь вы еврей? Татьяна Евгеньевна, будем откровенны. Я вам когда-нибудь навредил? Скорее наоборот. Вот и сейчас. — Ваш юный друг, которого вы так любите и который так пылко в вас влюблен, он ведь моложе вас? Ну и? Пылкая влюбленность проходит. А вот добрые дела, и особенно тайны, которые с ними связаны, соединяют людей надолго. Очень часто на всю жизнь. Я Митя. Маша. Ух ты, наш так не умеет. проходи, проходи. А где дядя? Так Павел Петрович в отъезде. Обещал быть вечером. Черт, как нарочно. А ты проходи, отдохни, а поговорите в другой раз. Да я бы с удовольствием, до да меня вот. Ленд-лиз. Ну, раздевайтесь. Давайте я вас обедом накормлю. М? Ну, обед это неплохо. Давай, Мить, поухаживай за гостей и в столовую. Есть. Пойдем, я тебя познакомлю с Леночкой. А то она у нас все время скучает. Ну, Леночка, вот, гостю тебе привел. Сейчас же закройте дверь! Сейчас же! Ну что же она так? Она не любит, когда застают врасплох. Идите пока в столовую. Леночка, конечно. Ну. Очень изменилась. Да, с ней бывает нелегко. Хотя после смерти матери прошел год. Должна бы привыкнуть. Ты постучись к ней в комнату и тарелку с супом поставь на столик. И не обращай внимания на то, что она скажет. Она несчастлива очень. Записка О. для дяди. Ага, хорошо. Угу. Ну, Cavariu. Até esse Beldário. Что там случилось? Просят еще. Так. Суп отличный. Я пойду прилягу, мне через два часа лететь назад. Конечно. Ну, смотри. Mm. Nurimk. Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Edu iš šito takoja. Tavo motutė dabar yra danguje. Ji mato tave ir prašo dievulę, kad jis padarytų tave laimingą. Patikėk, taip ir bus. Aš melsiu savam angelui sargui, kad jis padarytų tave laimingą. Aš žinau, kad jis paklausys manęs. Jis manęs klauso. Это что за новости? Митя приезжал. Переправь ее в Литву или куда-нибудь поближе. Опять Митины закидоны. Ладно, я разберусь. Отстала от экскурсии. А родители? умерли. А Митю ты давно знаешь? Он привез меня на самолете. Он тебе говорил, кто я? Хороший человек. А по-литовски как будет хороший человек? Гараж Магос. По-русски ты тоже неплохо говоришь. Баба Надя научила. А это кто? Как тебя зовут? Маша. Муха, постой! Никуда она отсюда не пойдет. Лапша ты, а не летчик. Не смешите меня. на лед получай. Отстань, Вов! Пошли. Папа, папа, он меня обозвал. Здрасте. <laughs> Хочешь, я попрошу отца чтобы он разрешил тебе выходить на улицу. Но когда стемнеет. Нет, мне нельзя. Хорошо было бы, чтобы ты у нас осталась навсегда. У тебя ведь там больше никого нет. Придумала! Научу тебя вязать и вышивать. Смотри, видишь? Угу. ухожу, ухожу. Смотри. Поняла? Попробуй. Вышью папе рукавички с корабликом. Он у нас когда-то был моряком. Ко мне в магазине подошел один из ваших. Показал книжечку, говорит, пройдемте здесь недалеко. Завел в какую-то нежилую квартиру. Говорит, правда, что Павел Петрович держит в доме пленную немку? Я говорю, ну что вы, может, приезжала пару раз родственница покойной жены, соседи что-то перепутали. Подписку взял? Нет. Только о неразглашении. Она же не выходила никуда, даже к окну не подходила. Паш, женись на мне. А я видел. Там, за окном. А, вот, возьмите, пожалуйста. И пойдемте. А то у нас гости. Thank you. полнолуние. Хороший был человек. Странно, повесился. Кто? Дворник наш. Когда? Говорят, утром нашли. Машину его. Быстро. обеденный стол. Садимся? М? Да. Ну, мы пару минут. Ну, Давай. только недолго. Да, недолго. Мы ненадолго. Дай сюда пластинки. Ну. Папа, можно подарки развернуть? Можно. Ура! Полина отличная баба, я тебе позаботиться, и Аленочка. Зубы не заговаривай, мерзавец ты. Ты знаешь, как подставил меня с этой экскурсанткой? Меня попросили. Митя, ты даже не представляешь себе. Она сильная. Отец расстрелян. Мать умерла от выкидыша. Даже на каком километре сибирской магистрали знаю. Ой, прости, пожалуйста, я... Ну что у тебя за руки? Что ты не делаешь? Все не так. Что случилось, дорогая? Ну... Папа, это мой подарок тебе. Мне? Она его облила. Ну-ка, подержи. Кораблик! Это Маша научила ее вышивать. Замолчи, замолчи! suklydai. Čia per daug dideli pinigai. Čia mišioms. Užtėti ir mamą. Vis tiek per daug. Paimk gražą. пыталась вообразить, что тебе снится. Дом. Мама. Мне тоже мама раньше снилась, пока тебя не было. После таких снов становится грустно. Ну прости. Не грусти, а то я тоже заплачу. Мы ведь сестры, правда? Чувствую, что мы скоро расстанемся. Но не знаю, где и как. Я уже с этим смирилась. Смотри, что я папе вышила. Красиво. Возьми себе. Ему я вышью другой. Смотри, это номер нашего телефона. Если тебе когда-нибудь будет плохо, ты мне только позвони. Не забудь меня. Одевайся, у нас мало времени. Тебе опасно здесь оставаться. А Лена? Лена все знает. Бежим. Ar jūs Alfonso Orlausko sesuo? Taip, jie jos sesuo. Buvau stikus jūsų brolį. Ir ką jis prašė perduot? Kad gyvas, sveikas, kad būtinai sugrįž. Ir? Jis gyvas. O kur jūs susitikot? Prie vagono. Šnekėjomės pro tokią skylę. Brolis prašė, kad jūs surasčiau. Ne, kur tai atsitiko? Aš nežinau. Atsigerk. Pailsėsi pas mus. O kur tu gyveni? Vilniuje. turi dokumentus? Mokinio pažymėjimą ar ką? Dabar žinai, kokie laikai. Bet pas jūs Vilnių galbūt kitaip. Dokumentų neturiu. Aš atsilikau nuo ekskursijos. Mūsų choras dainuoja Kaholvose. Tai aš eisiu, gal suspėsiu traukinį. Ne, ne, ne. Mes rytoj pavėžėsim. Pas mus pernakvose. Aš neturiu naktinių marškinių. Rasim. Man reikia lauką, nusigiros vidurus paleido. Gera, gera. Aš pridarysiu ant grindų. Toliau tų krūmų neik. Nežiūrėkit. Skaičiuokit iki penkio, aš jau baigiu. Kažkas čia netaip. Gal atiduodam ją, kam reikia. Jie įsiaiškins. O kaimas? O ką kaimas? Ką žmonės pasakys? O jie ir taip šneka. Kad tai mes įskundėm Arlauską, kad užimtume jų žemę. O ką netiesa? Netiesa! juos vis tiek būtų išvežę Iragas. Lokada çok yuşini yakayım aya. Kuma değil. Sveikas. Gerą pučiausią. Dešimt penki, padėlyti. Никаких шагов. Близко. Уходи. Юдан Филипп. Юдан Филипп. Пойдем. Egnes вперед. Ну? Курят пожинай. Кас етал. Атекча. Аня! Я не понимаю, что ты говоришь! Pagalvoju, verkiant prie atpažinti paguldytų liaudės priešų. Apsimeta, kad rusė. Iškračiau ją, radau. Ты русская? Да. Имя? Маша. Маша. Садись. Ты откуда? Из Орши. Это где? В Белоруссии. Зачем приехала к нам? В Вильнюсе живет моя тетя. Угу. Тетя. <laughs> Это что? Телефон моей сестры. Хорошо. Мы проверим. слушаю. Слушаю. Оборвалось. еще нальешь. Спасибо. Откуда? Кто-кто? Майор государственной безопасности Донцов. А вы кто? Какой еще райцентр? Я с кем разговариваю, представьтесь. Это она. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю. Папа, скажи, что надо. Да. Да, да, я сказал. Ты что, русского языка не понимаешь? Учи, пригодится. И вообще, чем вы там занимаетесь? Не забудьте извиниться перед ребенком. Все. Извините, девочка, наша работа трудная. Не сердитесь на нас. Дурнюс. Юстевас? вас? Valstybės saugumo majoras Oršoje. Руки! Девочка, вас отвезут куда надо. Он взял у меня деньги. Было больше? Милоя иной! Докщик не увесус. Это все? Он меня бил. Он тебя бил? Как он тебя бил? Так. Щит! А! Ну как? Угу. Įmonė apvogė. Ne, šito aš taip nepaliksiu. Reikia skambinti apskritį. Tau dar maža? Daryk kaip nori, bet manęs nekišk. Бритьев, Бритьев. Ale ty śmiesznie bijał. Elena mı Junot?